Astăzi vreau să vorbesc despre a îmbogăți. Um, sunt la sfârșitul seminarului cu Florin Pasat. Îi mulțumesc foarte mult uh, la Atrage Abundența. Uh, nu întâmplător nu vreau să vorbesc despre a se îmbogăți sau a... Uh, simplu, a îmbogăți. Pentru mine înseamnă a-l îmbogăți pe celălalt. Vorbesc foarte serios, dar nu Uh, cum facem noi acum cu situația asta actuală politică, uh, că îl îmbogățim pe mai marii noștri care apoi uh, se duc în pușcărie. <laughs> Deci nu așa. Mă refer la îmbogăți pe celălalt cu ceva, cu o idee, cu un sentiment. Cred că atunci când îl îmbogățești pe celălalt cu ceva, devii și tu bogat cu adevărat. Și cred că atragi și banii. Uh, nu cred, sunt sigură. Pentru tine ce înseamnă îmbogățire? Ceau!